Belə bir sualla başlayaq. Sizcə Instagramda etdiyiniz paylaşımların keyfiyyətli olmasını, yoxsa davamlı olmasını vacibdir? Əgər cavabınız keyfiyyətdirsə, sizə belə bir hesab göstərmək istəyirəm. Hər gün eyni şəkillərin paylaşıldığı hesab. Burada təbii ki, keyfiyyətdən bəhs eləmək olmaz. Üstəlik belə hesablardan onlar da var və necə olur ki, sadəcə davamlı şəkildə paylaşım eləməklə bu qədər izləyiciyə qabildirlər. Görəsən biz də hər gün paylaşım etsək, bu nəticəyə çata bilərik? Belə bir qərara gəldim ki, öz Instagram səhifəmdə hər gün bir paylaşım etməklə bir aylıq dəyişiklik görüm. Başqa videolardan və yazılardan oxuduğum qədərilə yaxşı bir artış əldə etmək üçün gündə ən azı bir post və 4 hekayə paylaşmaq lazımdır. Əlavə olaraq Instagram alqoritminin videoları çox sevdiyini bilirdim. Lazım olan hər şey öyrəndiyimizə görə başlaya bilərik. Yeni bir qolluq astında bazardan qədər paylaşım hazırlamağa başladım. Əvvəlcə planım bir manipulyasiya, bir öyrədici video və bir öyrədici post paylaşmaq idi. Belə olan halda həm səhifənin nizamlı görünməsini təmin edəcək, həm də hər gün bir paylaşım etmiş olacaqdır. Daha sonra daha yaxşı görmək üçün səhifəmin göstəricilərini çıxardım. Artıq hər şey hazırdır. Elə isə başlayaq. İlk paylaşım manipulyasiya idi. Təbii ki, çoxdan da paylaşım etmədiyim üçün bəyənmələr və sair göstəricilər xeyli azalmışdı. İkinci günün paylaşımı Reels videosu olacaqdı və qəribə bir şəkildə bu videonun çox izləndiyini gördüm. Deməli bir şey tapmışdıq. Instagram Reels videolarını çox sevir. Artıq planlar dəyişmişdi. Bundan sonra daha çox Reels paylaşmağa başladım və daha çox və daha çox Reels. Nəticəni görəcəyimiz gün gəldi. Təbii ki, izləyicilərimin bir anda 100 minlərlə artacağını gözləyirsiniz, amma burada yalan danışa bilmərəm. Bəzi izləyicilərin followdan çıxması ilə birlikdə sadəcə 16 izləyici artmışdı. Amma onlar da demək olar ki, bütün paylaşımlarımı bəyənir və hekayələri izləyirdilər. İndicədən başqa göstəricilərə nəzər salaq. Bir ərzində bu qədər hesaba çatmağı bacarmışıq. Təbii ki, bununla birlikdə profil ziyarəti, hekayə görüntüləmələri və başqa bütün göstəricilər də artmışdı. Amma mənim hesabım kimi aylardır paylaşım edilməyən bir hesab üçün bu sadəcə qızınma hərəkətlərdir. Demək olar ki, səhifəni yenidən canlandırmağı bacarmışıq. Əminliklə demək olar ki, Instagram hesabınızı pulsuz şəkildə böyütməyin ən başlıca yolu hal-hazırda reels videolar paylaşmaqdır. Üstəlik mən ancaq bir yöndən gedirdim, yəni təkcə öyrədici videolar çəkirdim. Ancaq relsdəki trendlərə uyaraq, məşhur səslərlə videolar çəkərək və yalnız da çox izlənmiş videoları təqlid edərək çox sayda izləyicilər qazana bilərsiniz. Onu da deyim ki, mənim Instagram hesabım Facebooka bağlı idi və məntiqi olaraq orada da hər gün paylaşım eləmiş oldum. Və nəticədə Facebook izləyicilərim də artdı. Belə, ümid edirəm faydalı bir video oldu və hesabımızı böyütmək üçün lazım olan bəzi məlumatları əldə etmiş olduq. Sağ olun, hər birinizə xoş paylaşımlar.